A reading from John chapter 1 of the Greek New Testament from the Nestle Allen 26th edition of the Greek New Testament. En arche ein hologas, kai hologas ein proston thean, kai theas ein hologas. Hutas ein en arche, proston thean, panta di autou egeneto, kai koris autou egeneto, ude hen hoge gonen in auto zoe ein kai he zoe ein to fos ton anthropon kai to fos in te scotia fine kai he scotia auto u catelaben. e geneto anthropas apostalmanas paratheu onoma auto Ioannes utas elthin eis marturian, hina marturese peri tu fotas, hina pantes bestiusosin di autu. Uc ein ekenos to fos, al hina marturese peri tu fotas. En to fos to alethinon, ho fotidze panta anthropan, ercomenon eston cosmon. Ento cosmo ein, cae ho dia autu egeneto, cae ho auton uc egno. Eis ta idia elthen, cae hoi idioi auton u parelaban. Hosoi de elaban auton, erogen autois exusian techna theu genesthai, tois pistiusosin eis to onoma autu. Hoi uc ex haimaton, ude ec thelematas sarcos, ude ec thelematas andros, al ec theu ec genethesan. Kai ho logas sarx e geneto kai eskenosen en hemin kai ethea samatha tin doxan autou doxan hos monogenous para patros pleres caritas kai aletheas. Ioannis Marturae periautu kai kekragen legon utos ein hon epon ho episomu erkomenas em prosthen mu gegonen hoti protas mu ein hoti ec tu ple romatas autu hemes pantes elabomen kai karin anti karitos hoti ho nomas dia mouseus et dothe he caris, kai he alethia dia iesu christu egenato the an udes e oraken popete monogenes the as ho on e kolpon tu patros e kenas exegesato kai aute estim he marturia tu ianu hote apestelan pros auton hoi iudaioi exire solumon hi kai luitas hina erotesosin auton sutis e kai homologesen kai uk ernesato kai homologesen hoti ego uk emi ho christos kai erotesan auton ti un su elias e eh? kai lege uk emi op profetes e su kai aprakithe u epan un auto tis e hina apokrisin domen tois pempatsasin hemas ti leges peri se autu efe ego phone boontas ente eremo iuthunate ten hordan kuriu kathos apin esias ho prophetes kai apostel menoi hesan ekton pharisaion kai erote san auton kai epon auto ti un baptizes e su uk eho Christos, ude Elias, ude prophetes. Apacrithe autois ho Ioannes legon. Ego baptizo en hurati. Mesos humon estecen hun humeis uc oidate. Ho episomu ercomenas. Ho hu uc eni ego axias hina luso autu ton himanta tu hupodematas tauta in bethania egenato peran tu jordanu hopu en ho ioannes baptizon te aparian blepe ton iesun er pros auton kai lege Ide, ho amnos tu Theu, ho aeron ten armartian tu cosmo. Hutos estin, per u ego epon. Opiso mu, ercetai aner, hos emprosten mu gegonen, hoti protos mu ein. Ca go uc aedem auton. Al hina, fanerothe, to Israel, dia tautu elthon ego, en hurati baptizon. Kai emarturesen, Hiwanes, legon hoti, te theamai to pianuma katabainon, hos peristeran ex uranu, kai emenen ep auton. Kago uk eden auton, al ho pemsas me baptizein in hurati e kenos moi epen ef hon an ides to pneuma kata kai menon ep auton hu tos estin ho baptizon in pneumati hagio kago e oraka kai memarturika hoti utos estin ho huios tu theu. Te eparion, palin, esteke ho hioanes, kai ekton matheton autu duo. Kai emblepsas to Iesu peripaptunti lege. Ide ho amnos tu theu. Kai ecusan hoi duo mathetai autu duo la luntos, cae ecoluthesan to Iesu. Strafes de ho Iesus, cae theasamenos autus acoluthuntas, lege autois, Ti zetete, hoide de epan auto, rabbi, ho legetai, methermi therminu omenan, didaskele, pumenes, menes, lege autois, erkiste, kai opeste. Elthan un, kai edan pū mene, kai par auto emenan, tin he meran hora ein hos decate. In Andreas, ho delfos Simonos Petru, his ecton duo ton para Ioannu, kai akoluthe santon auto. Iurisce hutas proton ton adelphon ton idion Simona, kai lege auto, Iure camen ton Messian, ho estin methermen Christos. Ega gen auton proston Iesum, emblepsas auto ho Iesu epen Su e Simon, huhuios Ioannu, su cleithese Cephas, ho ermeniuetai Petros. Te apaurion, e thelesin ex elthen estin Galilean, cae urisce Philippon, cae lege auto ho Iesus, acolluthe moi. Ειν δε ο Φίλιππος από Βεθσαϊδά, εκ της πολέως Ανδρέου καί Πέτρου. Ιουρίσκε Φίλιππος τον Ναθανιέλ, καί λέγε αυτό, «Ον έγραψεν μουώσες εν το νόμο, καί ο προφέtae, Ιουρέκαμεν, Ιησούν, Ιον του Ιωσέφ, τον από Ναζαρέτ. kai epen auto Nathaniel. Ek Nazaret dunetai ti agathon enai, lege auto Philobos. Ercu kai ide. Eden ho Iesus ton Nathaniel er pros auton, kai lege peri autu. Ide, alethos Israelites in hodolas uc estin lege auto Nathaniel. pothin me genosges? Ape Iesus, cae epen auto. Pro tu se Filippon fonesae onto hupo ten sucen e donse. se. Ape auto Nathaniel. Rabi, su e ho huias tu theu, su basileus e tu Israel. Ave crithe Jesus, kai epin auto. Hoti e bon soe, hoti e donse hubakato tesuques, pistues, medzo tuton opse. Kai lege auto. Amain amain lego humin, opsteste ton huranon, ane ogotta kai tus angelus tu theu. ana bainontas kai kata bainontas epi ton huian tu anthropu. This has been a reading of John chapter 1 from the Greek New Testament and the Nestle Allen 26th edition. This reading has been produced by Classical Academic Press and read by Christopher Perrin. For more products, media, and curricula relative to classical education, please visit Classical Academic Press on the web at www.classicalacademicpress.com.